Welcome to the Success Talk Show. Today we have with us Archana Patodia ma'am. Ma'am, I welcome you to the Success Talk Show. Please introduce yourself to our audience. Thank you so much Rohan ji अ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए and I am Archana Patodia director in bike hospitality apart from that we have started the bike की मिठास so it's about healthy sweets Uh, if we talk about the success, what is your definition of success? Success is mind-blowing thing for each and everyone wants in their life success. सेवा के regarding कोई भी जब project होता है तो उस समय जो सामने वाले persons को आपको मिलता है that is success for me. So if our audience want to contact you, how hmm. they can contact you? I will give you my contact number that is nine eight two. Double zero seven eight seven eight nine आप लोग मुझे किसी भी हेल्प के रिगार्डिंग चाहे वो हेल्दी स्वीट्स हो चाहे आपका कोई सोशली कोज हो आप किसी की मदद करना चाहते हो या आपको कहीं मदद की ज़रूरत है आई एम ऑलवेज देर हम हमारे क्लब से अपने पर्सनल लेवल पे हमारी कंपनी से हम हमेशा आपकी मदद करेंगे amazing thank you for being a part of this talk show and wish you all great success ahead. Thank you ma'am. Thank, Thank you. you for being a part. Thank you so much. Thank you.